Hello，大家好，我是静静。今天媳妇居然被他儿子给鄙视了，因为他儿子问他有什么理想，他想了半天，居然答不上来。他说的很对呀，你应该这么回答他呀。你说我的梦想就是希望你能够健健康康长大，上一个好大学，对不对？ 傻瓜，我这媳妇哪都好，就是嘴巴有点笨，不会说话，所以被他儿子给当场问住了。背包干嘛，宝宝？宝宝，现在骑电单车带着宝宝去吃个早餐，小家伙在家里饿着了，一直在喊要出去了。难得有时间，一家人在一起出去安安静静吃个饭。吃早餐，你吃什么？ 你在这儿真，今天不知道这里做不做核酸。你要做我做我昨天做了。糖粉。这豆浆喝，我上次我跟我跟他这一杯豆浆都是他喝的。 你看，妈妈，家长回来。来，拿长粉来，妈妈。嗯，是我的，我的，我的。我的正五来了。哎，别动了，不要这个，要那个了。等一下，连汤都少啊！哥哥去，连哥哥看你不看，洗的，那天跑的二十一块钱也够吃这个早餐了， <laughs> 跑个外卖二十一块。 你干嘛？你看你，你搞到手上！哎呀，不知道咋回事啊！这个小家伙特别喜欢吃这个肠粉，尤其是肠粉里面那个汤汁，他特别爱吃。那碗粥都吃了好多了，长大了，嘿嘿，大的呀！哈哈，了。 上次那个奶吃，你上班叫我带孩子，两个奶吃，还有他们一个人吃不到。哎，肉肉肉，完，我都吃完了。肉肉肉肉，哎，豆浆。啊，豆浆，豆浆，那不烫了，不烫了，自己喝豆浆。 <laughs> 慢点，别搞到身上啦。 <laughs> 给他喝豆汁。 宝宝，你还以为饿到你了？早上那么大罐奶是吗？哎，他知道，还是在，每天吃三次。里面也有肉肉。嗯。里面也有肉肉，是。早餐就带宝宝去市民广场走来走啊，这里风景还是挺好的。宝宝关在家里久了也不适合。 <laughs> 好了没有？这里好了。 现个好多了，咱们家好多了。